Check. Yeah. This DJ BY watching beats. Watching DJ Cozy on the set. みたいだから今日もあえて言わない行かないでって言うと負けみたいだから無理やり探す話題 ずっと探り合う This love そこにハマってくまってるよ girl 二人とも置いて回り出す world もうめんどくせえからこのままスワー yeah. パンペラッタパンペラッタ12時パンペラッタパンペラッタグループシンデレラ門限忘れちゃって Think I yeah Pump it up the pump it up the queuing Pump it up the pump it up the music 飛んぎまって飛んじまった slipper Oh yeah 悔しいから言わないガラスの靴より僕に似合うスニーカープレゼントしてくださいみんなが噂するスーパースタープライド捨てて乗る誘惑別に好きじゃない、yeah! Let's get it on, let's get it on 今さらやめられないから Yeah, just give me love, just give me love 勝手なのはお互い様その気もないのにまた引き合うその日の態度でまた気になる互いの愛とか確かめ合っても結局最後に裏切り合う、yeah. パンペラッタパンペラッタ12時パンペラッタパンペラッタグープシンデレラもん忘れちゃうスニッフィンガー Yeah, oh yeah パンペラッタパンペラッタ Q&A パンペラッタパンペラッタ Music you び回って飛んじまったスリッパー Oh yeah